presentación de este libro, Tejedoras de Esperanza, Empoderamiento en los Grupos Artesanales de la Sierra de Sombolica. Eh, primero que nada, este, quiero agradecer la presencia de nuestras presentadoras, la doctora María Eugenia Guadarrama, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana. Tenemos también a la doctora Citlali López Vincuis, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales, tenemos también a la doctora Estela Casados González, quien coordinó o quien dirigió más bien ese trabajo de investigación, que es una tesis de licenciatura que ahora tenemos el gusto de presentar con todos y todas ustedes. Este libro tiene toda una historia eh, detrás de él. Es un libro que inicia aproximadamente a escribirse en el año 2010 con las mujeres tejedoras de la Sierra de Zongolica, concretamente con las tejedoras de Tequila, de Atlahuilco y de Tlaquilpa. En este proceso eh, he podido contar siempre con el apoyo constante de la doctora Maru Guadarrama, de la doctora Estela, y más recientemente tuve el, privilegio de conocer a la doctora Citlali López, quien hizo aportes para que, observaciones para que este documento pudiera enriquecerse. Y pues bueno, eh, la vida a veces es como un textil que se va tejiendo con hilos de muchos colores en todo este proceso eh, los hilos más bonitos, como los que pueden ver aquí teñidos con tintes naturales, pues han sido mujeres, mujeres asombrosas, inteligentes, brillantes, mujeres como la doctora Estela Casados González, sin su conocimiento, sin su sensibilidad, su compromiso, sin su inteligencia, este trabajo nunca habría sido publicado. Y bueno, en, todo este proceso de tejer, de tejer historias, de tejer este, un libro, también estuvo eh, la doctora Maru Guadarrama, quien desde el principio, cuando ella estaba en el Instituto de, Investigación, la Dirección General de Investigaciones, tanto ella como el doctor Samuel, quien ya, ya no se encuentra, pero fueron fundamentales. Realmente ellos creyeron en mi trabajo sin conocerme. Este, ellos, eh, eh, tanto la doctora como el doctor Samuel, pensaron que podía salir algo bueno de, esta investigación y desde el principio aprobaron una beca con CONACYT para que esta investigación pudiera desarrollarse en la Sierra de Zongolica y muchas veces les he expresado mi gratitud a todas ellas, pero realmente muy pocas veces lo he hecho público en un escenario como este y de verdad mi gratitud para las tres, mi gratitud para las mujeres de la Sierra de Songolica y a ustedes también, si no hubiera gente interesada en este trabajo y en visibilizar el trabajo de las mujeres indígenas, ese libro no sería posible. Bueno, vamos a empezar ahora con esta presentación. En primer lugar tenemos a la doctora Maru Guadarrama, quien nos va a a leer este, los comentarios que ella tiene para este libro, como es muy disciplinada y ordenada, dice que estuvo trabajando toda la semana para poder entregar algo a ustedes. <laughs> Bueno, buenas tardes. Eh, creo que las presentadoras están un poco apenadas de tanto elogio, pero bueno, muchas gracias Miguel. En primer lugar, por la invitación a presentar este libro, que como dice Miguel, pues es muy importante para todas y para todos, pero sobre todo para Miguel Ángel. Eh, me voy a permitir leer los comentarios para no salirme del tiempo. Desde que conocí a Miguel Ángel en mi papel de lectora de su tesis y posteriormente como integrante del jurado de su examen profesional de licenciatura, en el que propuse se le otorgara la mención honorífica por las características de su trabajo, me pude percatar que lo que él había producido era un texto muy completo e inclusive hasta desbordante, ya que sus contenidos, construidos metodológicamente de una manera muy sólida, incluían tanto aspectos sociológicos, históricos como antropológicos, presentados de una forma minuciosa que dejaban ver el trabajo académico previo, la búsqueda de datos y claves de análisis, así como el compromiso con el trabajo de campo actitudes que además eran peculiares en un estudiante de licenciatura por su buen manejo y entrega total que reflejaban su interés por preguntarse y tratar de comprender. Características por las que decidimos incluir su trabajo sobre este mismo tema en el libro intitulado Algunas reflexiones hacia el género, producto del primer encuentro interinstitucional de estudios de género organizado en 2011 por el entonces Grupo de Trabajo Género y Cultura donde Miguel fue el único y exclusivo estudiante de licenciatura aceptado para presentar su ponencia, misma que acompañó con magníficas fotos resultantes de su trabajo de campo. Por ello, cuando supe que su texto había recibido cuatro importantes premios, que son el Fray Bernardino de Sagún a la mejor tesis en tecnología y antropología social, el premio Ciencia, Arte y Luz que la Universidad Veracruzana otorga a los mejores trabajos recepcionales, en su caso en el nivel de licenciatura del área de humanidades. El primer lugar en el concurso de tesis en género por Juana Inés de la Cruz, convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres, y el primer lugar del Premio Nacional Luis González y González a la mejor tesis de licenciatura que concede el Colegio de Michoacán Además de que me dio un enorme gusto, no me extrañó sobremanera, ya que las características de su tesis la hacían merecedora de dichas distinciones. Ahora, la tesis Vuelta al Libro permite a un público más amplio acceder a su trabajo. De manera sintética, se puede decir que es un texto elaborado de la antropología y los estudios de género que analiza de manera minuciosa la experiencia organizativa de mujeres tejedoras de la Sierra de Zongolica en cooperativas artesanales. con tantos soy yo. <laughs> Muchas gracias, doctora Maru, verdad para mí es muy especial eh, su presencia, sus comentarios y, agradezco mucho a la vida por habernos puesto en el mismo telar. <laughs> y ahora vamos este, con la doctora Citlali López Vinquis quien tiene una amplia trayectoria en el trabajo artesano, con, mujeres artesanas y que además pues toda una labor dentro de la Sierra de Zongolica, tiene un reconocimiento de parte de las, de las mujeres como una una académica comprometida con las comunidades. Por ello, este, creo que era muy importante para mí, porque además he, compartido eh, el, espacio laboral con ella, me dio la oportunidad desde hace más de un año de colaborar en un proyecto tan bonito que quizás lo mencione a continuación. Bueno, les dejo con la doctora Citlali López. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Miguel Ángeles, es un honor estar aquí. Eh, efectivamente, como dice Miguel, yo lo conocí posteriormente cuando ya había concluido su tesis, pero he tenido pues, el privilegio de participar con él. Nuestras vivencias son más bien en campo, nos vemos más en Somolica que aquí, en Jalapa. Y bueno, lo que quiero compartirles con ustedes es esto, ¿qué pasa después de que un estudiante termina su tesis? ¿no? En este caso específico con este, este trabajo que ya lo vemos en, un libro. ¿no? Eh, les voy a compartir algunas líneas que escribí sobre esto. Tejiendo, Tejedoras de Esperanza, empoderamiento en los grupos artesanales de la Sierra de Zocolica. No es solo un trabajo de importancia académica, de gran rigurosidad metodológica y analítica, logrado por Miguel Ángel Sosme con el acompañamiento de su tutora. Es también un libro que constituye la vía a partir del cual el trabajo y la labor de Miguel Ángel trascienden hacia la Sierra de Zocolica, hacia las artesanas, sus familias y sus textiles. Recuerdo que la primera ocasión que conocí a Miguel Ángel fue en, en 2013, en 2013, en su examen de licenciatura. En su, en su presentación nos relató la forma en la que inició el contacto con las artesanas, quienes le contaron que varias de sus prendas no habían sido devueltas por algún funcionario público de Jalapa que les había prometido venderlas. Miguel se echó la tarea de rastrear a este exfuncionario y exigir la devolución de las prendas. Lo logró y regresó a su colita con los textiles. Miguel Ángel se incorporó en la vida de las artesanas, estableciendo una relación de confianza y respeto que ha prevalecido en su caminar en las sierras. Antes de conocer personalmente a Miguel Ángel, ya había escuchado sobre él y sobre su trabajo por Belinda Contreras, alumna a quien en ese momento me encontraba asesorando en la maestría del Centro de Investigaciones Tropicales. Belinda y Miguel caminaron la sierra juntos. Sus miradas se nutrieron en su encuentro, en sus charlas y en su acompañamiento durante la recolección de su información de campo. Miguel Ángel, enfocado en las narrativas de las artesanas sobre los procesos de cambio a partir de la intervención institucional, ah, la producción y comercialización de sus textiles y Belinda enfocada en el reconocimiento del valor biocultural de los textiles, conociendo los recursos naturales empleados, fundamentalmente las plantas tintorias y las variedades locales de borregos y los saberes de las, artesanas sobre su manejo, uso y valor cultural. De este encuentro, al inicio casual y fortuito, han germinado muchas semillas, algunos logros se materializan en productos específicos, otros van creciendo de manera menos visible pero firme y estos se refieren a la transformación individual y colectiva. Pues bueno, y también destacar que mucho de la parte ética, eh, yo creo que no siempre eh, se nos enseña en las universidades y afortunadamente, bueno, yo he entrado en contacto con personas que sí tienen esta visión, como el caso de quienes están aquí sentadas en esta mesa, y pues de verdad que para mí es un gran privilegio poder colaborar dentro de estas iniciativas eh, desde las que buscamos que los conocimientos se devuelvan a quienes les pertenecen, a las mujeres, a los niños, a, las personas que viven en la Sierra de Songolica. Y realmente pues todo esto no sería posible sin las enseñanzas de quienes están aquí en esta mesa y ahora vamos a dar paso con la presentación de la doctora Estela Casados González, académica de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana. Y pues bueno, quien dirigió este trabajo de investigación y por quien ese libro pues, fue posible desde el principio. Fue, posible por, el esfuerzo de, Miguel, pero gracias eh, bueno, pues buenas tardes. Eh, eh, agradezco mucho, Miguel, que me hayas dado la oportunidad de participar de participar en, la presentación del libro, eh, sobre todo porque eh, tuve la oportunidad de ver cómo surgió el, proyecto, cómo surgió la investigación, el interés de Miguel y siempre es muy reconfortante, ahorita que escuchaba a María Eugenia y a Citlali, es muy reconfortante estar en esta eh, fase final de este proyecto, porque creo que no es que cierre aquí eh, todo el trabajo de, Miguel o el, trabajo que él invirtió para eh, hacer esta investigación y para que este libro saliera a la luz, sino que se cierra un momento importante eh, a partir del cual se inició la investigación y que Miguel me pidió acompañar y que pues, yo lo hice en su momento con mucho gusto. Me gustaría leerles un texto que hice hace tiempo cuando me enteré que Miguel había ganado el premio Luis González y González. Ese, ese texto apareció eh, únicamente en el portal Prensa Vendida que domina Guillermo Manzano eh, y ahí apareció, pero me, me, pareció muy, muy, eh, muy ad hoc con lo, lo que estamos haciendo hoy, que es presentar el libro, porque precisamente lo que hago yo en este texto que les voy a compartir es contextualizar cómo fue que nació la investigación y contextualizar un poco, aunque ya también lo hicieron eh, eh y Maru, pues quién, es Miguel, quién es él como, investigador y como, persona. Bueno, el, el texto se llama Reconocimientos que tejen historias. A Miguel lo conocí en 2009, fue mi alumno uno de los más destacados de aquella clase sobre métodos en antropología. Con 19 años a cuestas, creo, 19 años, siempre se las ingeniaba para lanzarme interesantes retos disfrazados de preguntas. Impartir este curso, por la temática que abordaba, fue complejo. Recibirlo a las 8 de la mañana debió de ser peor. Mis estudiantes, sin excepción, llegaban con cara de lechuza, los ojos grandes, ansiosos. Pocos habían leído. Era difícil digerir a Claude lévi por ejemplo, con el estómago vacío. 9.30 de la mañana. La cara de sueño se trocaba en miradas ansiosas hacia el reloj. Se oía el chirriar de las tripas del alumnado reclamando alimento. Sus piernas temblaban incontrolables ante la sensación pavorosa de una vejiga a punto de reventar. Y así, la clase terminaba antes de las 10 de la mañana, los métodos podían esperar para mejor ocasión. Durante ese semestre, procuré llegar a clase con dos tazas de café entre pecho y espalda, con la mente clara. Sabía que por lo menos un estudiante estaría muy atento a mis palabras, que haría muchas preguntas sobre alguno de los tantos temas que abordamos en ese curso. Siempre le agradecía a Miguel que aquella clase de las 8 de la mañana estuviera plagada de adrenalina y aprendizaje, por lo menos para mí. Fuera del aula lo conocí poco, solo sabía que había llegado de Coatzacoalcos para estudiar la licenciatura en Antropología Social en la Universidad Veracruzana, que mis colegas tenían una excelente opinión sobre él debido a su rendimiento y compromiso académico, nada más, nada menos con una población de más de 500 estudiantes que cursan cuatro licenciaturas en la Facultad de Antropología, fue lógico que un día le perdieran la pista a Miguel. Fue por poco tiempo. Supe que comenzaba a realizar actividades de investigación en la Sierra de Zongolica. Y así, una vez ir y venir a las y los estudiantes de la facultad. La efervescencia por los preparativos de las primeras salidas a campo, los nervios, las historias, el regreso, las preguntas que provoca el contacto con la realidad social después de haber leído tanto en aula, después de haber cruzado tantísimas clases. ¿Qué sigue? Sucedió que en una ocasión, regresando de alguna de sus temporadas de campo, Miguel me platicó sobre sus, los rumbos caminados en Songolica, había comenzado a trabajar con algunos grupos de tejedoras nagua y me preguntó si estaba interesado en asesorar su trabajo de tesis. Nuevamente, una pregunta que entrañaba un reto. Accedí. Padecí y gocé el acompañamiento que di a lechura de esa tesis. El empoderamiento es un concepto cuya construcción teórica tiene diversos problemas una categoría analítica que llega a convertirse en una pesadilla si se le confunde con la útil y a veces inútil herramienta de intervención feminista. ¿Qué es el empoderamiento? ¿Cómo debe utilizarse en su intersección con la variable étnica? No es lo mismo hablar del empoderamiento indígena que de aquel que se experimenta en el contexto urbano, mestizo, Cobra, entonces, en un contexto indígena marcado por la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades? Sobre ello hablábamos por horas, que se convirtieron en días, semanas y meses una de las experiencias más bellas de este viaje fue la travesía que emprendí de la mano de Miguel para conocer a las tejedoras de la sierra. Sin duda, Chipla, una pequeña población ubicada en el municipio de Atlahuilco, me conmovió enormemente. La crudeza de sus bajas temperaturas se olvida a ratos gracias a los bellos paisajes y a la, calidad, a la calidez de su gente. La familia Chicalwa fue nuestra anfitriona en torno al fogón de la casa se detuvieron el frío y el tiempo. Acostumbrada a escuchar a mi propia abuela a hablar náhuatl del agua azteca, nada pude entender ni intuir en el náhuatl de la sierra de Songolica, que salía de los labios de la abuela de los Chicalwa y de las tejedoras de la familia. Y entonces vi a Miguel inmensamente feliz en un lugar que le significaba mucho emocionalmente, donde se había encontrado a sí mismo como investigador. Una coincidencia doble y afortunada. Conocer a las tejedoras, presenciar los logros y reveses que experimentaban, lo llevó a revisar los textos de las teóricas del empoderamiento, a detectar los desfases de los estudios de género manufacturados en latitudes lejanas y ajenas a las sociedades indígenas a percatarse de los tiempos y ritmos del proceso de empoderamiento en el contexto de los pueblos originarios, a contextualizar en su justa dimensión los logros de los grupos de tejedoras de Atlahuilco, Tequila y Tlaquil envidié profundamente la calidez de la relación que mantenía y que hasta la fecha mantiene con las tejedoras. Me confesó que no siempre fue así. Cuando comenzó a visitarlas, ellas fueron sumamente precavidas, desconfiadas pues, por lo que fueron nulos los avances de investigación. Un día se enteró que hacía meses que una funcionaria de Jalapa les había pedido piezas para vender a través de la institución en donde ella laboraba, con la promesa de regresar a pagarles por cada uno de los productos. Los grupos de tejedoras confiaron en ella, jamás la volvieron a ver se sintieron defraudadas y burladas por confiar de nuevo en una persona que sin el más mínimo escrúpulo se aprovechó de su necesidad económica y de los obstáculos que enfrentan para comercializar sus productos. Al escuchar esta, esta historia de abuso, Miguel puso pies en polvorosa. Buscó a aquella funcionaria en su oficina, en donde hacía tiempo que no se presentaba, la rastreó y la encontró. Regresó a la sierra con parte de las piezas y con el dinero que se había obtenido de la venta de algunos de los tejidos. Jamás le volvieron a negar una entrevista. En el fogón de cada cocina siempre habría frijoles y tortillas para él y también para mí <laughs> cuando llegaba de visita, así como una cobija para que pasara la noche por si se quedaba a Ese acto de Miguel, que para las tejedoras fue heroico, le permitió conocer sus experiencias vividas, mujeres que se descubren ante un mundo que las discrimina por ser pobres, indias y mujeres, por no hablar español o por balbucearlo con inseguridad. La investigación antropológica que desarrolló con las tejedoras hizo posible que analizara dos escenarios que ellas le exponían en sus relatos, la mujer que habían sido y en la que se habían convertido gracias a la construcción que fueron capaces de hacer sobre ellas mismas. No hay historias con finales felices, no en este caso. De construir a la mujer tradicional y apostar por una vida con menos violencia, de mejor calidad e incipiente libertad, tampoco es algo que estén consiguiendo con facilidad las tejedoras. El resultado del esfuerzo y la dedicación de Miguel fue un trabajo que a través de 336 páginas que tuvimos que leer en varias ocasiones, por cierto, distribuidas en seis capítulos, analiza las posibilidades del empoderamiento de las tejedoras nahuas en un ambiente hostil, por decirlo menos. Como sabemos, su tesis ganó el premio que nuestra universidad otorga a la mejor tesis de licenciatura. También fue merecedor de tres premios nacionales, entre ellos el Premio Nacional a la Mejor Tesis de Licenciatura en Ciencias Sociales y Humanidades, Luis González y González, el cual otorga el Colegio de Michoacán, reconocido, reconocimiento merecido a esta notable investigación. Tejedoras de Esperanza, empoderamiento en los grupos artesanales de la Sierra de Zongolica, así se llama la publicación que el Colegio de Michoacán edita a propósito de esta investigación premiada. Felicidades, querido Miguel. Muchas gracias. Venu de la verrerie, toujours la vérité et se marbre seul dans ses lignes biscuitées. Par terre, étendu, le girouette de je sont copulés. de la